812 фото представляет новинку на российском рынке затемняющие фильтры с переменной величиной ND от ND2 до ND400 попробуем этот фильтр так одеваем его самый максимум и минимум очень удобная штука для фотосъемки в солнечный день. Спасибо за внимание.